Morjes, meillä on täällä kokoomuslisteellä uusi väkeä. Kuka sä oot? Joonas Grönlund, Lappeenrannasta. Okei, okay, onko se Joonas ehdolla itse? Olen jo. Mitäs tota, äh, Lappeenrantaa, mikä on tärkein näissä vaaleissa? Talous. Talous? Kyllä. Mitäs sä taloudesta ajattelet sanoa? Verot ylös ja lisää palveluita vai? Ei veroja, ei veroja lisää mielellään, mutta meidän on tingittävä siitä kustannuksista, mitä menee tällä hetkellä siihen niin kuin palvelurakenteeseen. Onko saanut numeroja? jo? Joo. Mikä se numero on? 88. 88. Kiitoksia. Kiitos.